посохом ударю. Все сбудется, у кого-то завтра, у кого-то через год, но сбудется точно. Раз, два, три, свершилось! Но не настало, кто знает, свершилось. Быстрее на звездное небо выложи, смотрите. Если найдете желтую звезду, все сбудется, быстрее! Куда звезда?